Привет, с вами Лера. Я хочу поделиться с вами очень романтичным и сладким подарком любимым. Большой набор печенья с предсказаниями любимым сам по себе выглядит как яркая валентинка. Только вместо классических пожеланий он таит в себе хрустящее печенье с пожеланиями. Набор станет приятным подарком парню, девушке, мужу, жене, молодоженам на День влюбленных, на Новый год, на годовщину и просто так, как вкусная мотивация и сладкое признание в чувствах. В наборе 20 сладких рассыпчатых печенюшек. В каждом спрятана приятная фраза, вдохновляющая цитата, доброе предсказание. Будьте любимы и счастливы. Большой набор печенья с предсказаниями отлично сочетается с другими подарками линейки для любимых. Для романтиков у нас есть наборы Love Is. Для пар с отличным чувством юмора шоколадные наборы «Люблю, когда ты рядом» и «Люблю тебя больше, чем». Для любителей завтракать в постели – кофейные наборы с шоколадками. Для ценителей жарких игр и экспериментов – шоколадная камасутра и пати в шоколаде для пар. Выражайте свои чувства красиво, со сладкими подарками Шокопак. Подписывайтесь на наши страницы в Instagram и Facebook, чтобы быть в курсе акций и новинок.